Halo, halo, tes satu dua tiga Oke, okay, good Oke, okay, let's go uh, Yo, halo semua ya, perkenalkan My name is Jeff Kenalan, <laughs> kenalan, Sebelumnya, selamat datang buat kalian semua domba-domba sesat yang kurang kasih sayang <laughs> Perkenalkan, nama gue Wetman Rotayan You can call me Chris and I'll be your host in this channel I speak both Indonesian and English and could understand a little bit of Japanese and Korean. I also do web development and graphic designs on the side as well with drawing. Uh, di sini saya juga akan membimbing kalian semua ke jalan neraka karena tapi Lucifer sudah lama menunggu kalian semua. <laughs> itu bercanda ya. Tolong tetap kondusif dan dikit ngamuk kalian konten-konten yang ada di channel ini uh, macam-macam ya tapi sebagian besar sih gaming tapi slow sekali-sekali nanti kita bikin stream free chat atau Q&A video kalau memang ada yang mau kalian tanya-tanya atau request ya kan uh, ini beberapa cuplikan dari konten-konten yang udah pernah gue buat oh ini, kamu. Kam. Wah, Mana? Layers anjing. What the fuck? Ketemu killernya gua. Eh, ada yang streaming dong, aku mau lihat. Oh iya, gue. Anjing tolong. Eh goblok eh, sakit. Eh, eh, eh. Wah, shit. Eh. Tiba-tiba keluar gue dari ini. Ya, It's ya. blow guys. Fuck up. Hello. Ya? Eh, tolong, tolong, tolong anjir bodoh. Bagus ya itu itu ada ada ada, ada di ini ada killer. Oh, Woi, woi, woi, jangan takutin aku, anjir. Aku panik. Sini, aku panik. Aku tadi pintu keluar. Aku takut. kalau Ah, aku dijagain loh. Ayolah sini. Sabar sabar sabar. Jangan guys, eh, Gua blok. Eh, juga eh, bermain ya. Untuk jadwal kontenku sendiri kalian bisa lihat lah ya di YouTube banner. Gerak dikit kelencan, malah sekali gini. <laughs> Selanjutnya kalau kalian misalnya mau PDKT sama aku, bisa lah follow-follow ya atau DM-DM sosmedku nessa sede. Jadi di sosmed ini aku juga bakal update soal uh, eh, jadwal stream atau upload videoku. Kalau kalian tertarik ya boleh silahkan di follow. Aku terima kasih banyak. <laughs> atau kalau kalian sultan yang banyak duitnya kan Wak ya, boleh lah sekali-sekali terapi indomie ya. <laughs> Bisa kalian langsung ke Sawery nanti ya untuk ke donate Oke, kayaknya untuk video perkenalan kali, kali ini cukup sampai di sini aja ya. Semisal ada yang mau kalian tanya lagi, boleh komen aja di bawah atau bisa juga via DM Instagram atau ASFM. Nah, semua linknya itu nanti ada di description, kalian tahu aja situ. Makasih banyak buat kalian yang kalian semua yang udah mau kenal sama aku. Terima kasih. Kalau kalian suka sama video perkenalanku ini silahkan di like. Kalau nggak suka ya silahkan di dislike anjir nggak usah repot. <laughs> di bawah juga ada kolom komentar itu udah tersedia untuk tempat kalian bergelantungan ya <laughs> dan yang terakhir jangan lupa subscribe bye bye